Not fair. You I'm are crazy. crazy. You are ah, crazy. crazy. Ah. You are crazy. Uh, uh. No. Hello. תן את הביג שלי, תן את הביג שלי. לא, יש לי מיני. רגע, תן לרוי, תן לרוי מיני. קח, רוי. <laughs> שלום! רגע, רגע. מה? יואו! יואו! צלם! <laughs> קליפ, קליפ, קליפ, קליפ, קליפ. BCC! BCC! let's go. אני בא אליך, אור. הוא חטף 87! אולי שיט, תסתכלו ב live, דחוף, תסתכלו ב live, תסתכלו ב live. הוא חטף 87 עם AK. תסתכלו ב live. או אוקיי. אוקיי, אני אהיה. Knock. או, היה לו בולט. אומייגאד, אתם חייבים לבוא. יואו, זה עולה ל epic moment. Oh my god, זה היה כזה... אני לא יודע אם כדאי לי לבזבז את היריעה הזאת. יש לי רק עשר כדור. וואו! אחי! בוא בוא בוא נפרוץ סתם. Satu. Kamu mau נחתו, כן, אבל אה, נו. ראיתי שנ... אה, הנה, הנה, הנה, הנה, הנה, ראיתי, ראיתי, ראיתי, ראיתי. יורים עליי. 191. נו די, די, די, לך מפה. תעזוב אותי. איפה, איפה הוא המטומטם no, le damos.